Всем привет! На днях играл 45 Макс, занял в нем первое место. Не думал, что так получится. Открывал помимо этого еще и другие турниры. Кстати, этот турнир открывал первым. И уже через два часа я был победителем в данном турнире. Все удалось заснять. Играл на автомате, как и всегда. Буквально только в финале уже начал делать анализ по игрокам. Но в принципе все сложилось удачно. Наверное, анализ был правильным. Давайте посмотрим вместе, как это было. You did pretty well in a recent poker star.